Tudo bem? Tá tudo bem! Gabi tá aqui de novo. Eloísa Com Gabi E quem é essa outra que tá no vídeo também? Eloísa Vai. Nossa, nossa. Oi, pessoal. Eu pego o Peguei. Pronto, pode brincar agora. Tá Mas Pode avisar? Não, pode Olha esse café da manhã que tá aqui, ó. É o café da manhã com o Gabi e eu. Olha, vai brincar ali, ó, na, na, na mesinha, ó. E eu também tô com a bolinha. Oi, pessoal. Olha minha bolinha. Minha bolinha tem um quadrado aqui. <laughs> lá. 다 돼서 빨았어 Tá paga, tava paga, paga bem. Ô, tá cadê a bola de Gabi? desapareceu. Tava aqui e desapareceu. Acho que... Hum. Gabi, que é outra bola? Mas que não... Gabi, que é outra bola? Quer, tá quer, quer outra bola? A produção não... Eu tô tá. pegando, tô pegando a bola, Gabi. Pega. Que... O que foi isso? Música. Muriçoca. E esse como? foi Dodói, <laughs> que eu caí lá no Bom Preço. No Bom Preço foi? foi eu, eu caí no shopping. Foi mesmo. É maluco. Tu tava correndo, foi? Não, eu tava andando assim, devagarinho. Tu tava andando devagarinho, mesmo assim tu caiu? Ah, é, eu caí de noite. De noite? Com o papai. E foi? Que é seu joelho. Hum. E, e eu segurei assim. Mas já passou? Não, só, só um pouquinho assim. Tá doendo ainda? Não, tô, tô doendo não. Quer vir no canal.